Parlàvem a l'inici, en el primer vídeo, de que el, tot, tota aquesta explicació de l'institut la estructuràvem en vuit idees força, que són les idees d'on neixen totes les coses no? i totes les actuacions que intentem després bastir d'aquí a la vida de l'institut, no? durant el dia a dia. I La primera idea força que us volem presentar és la idea de benestar. I és una idea que des del, des del bon començament de l'institut, des dels seus inicis, la tenim molt clara perquè pensem que, bueno, que, que just, justament és aquí on, on rau molta de les coses, molt, o sigui, on rau molta de, de la importància del, de l'èxit educatiu d'una persona. No? Eh, creiem que el benestar és l'inici de tot. Una persona que se sent bé, funciona bé. I aquesta, aquesta frase la tenim bastant com a màxima aquí a l'institut. No? Entenem que, que això, no? que quan, quan ens sentim bé, quan estem bé, quan estem relaxats, quan no tenim problemes al nostre voltant, no? quan, quan estem en aquesta situació de benestar, doncs és quan, no? quan estem motivats i motivades, quan, quan podem disposar de tota la nostra energia per fer les coses de la millor manera possible i per tant creiem que, que aquest és un, un dels objectius, potser el primer, no? amb el que hem de treballar amb el nostre alumnat, no? que tothom se senti lo suficientment bé, el millor possible, per a partir d'aquí començar i, i acompanyar en tots els processos que, no? que, que, que es viuran dins de l'institut, no? l'aprenentatge, la socialització, eh, la decisió, el, la vocació, no? totes aquestes qüestions de les que posteriorment us, us, us en parlarem. No? Eh, igualment, no només creiem que, que el benestar és, és el principi de tota aquesta història, sinó que també d'alguna manera és el final, perquè bueno, ara, ara segurament molts de vosaltres esteu amb, amb aquesta cosa de decidir quin és el, el millor institut i com acompanyar aquest procés no? de, de, per al vostre fill, a la vostra filla, de, de triar el millor centre educatiu per a seguir en aquests moments de la seva vida, no? perquè en el fons el que pretenem, el que preteneu per a, per a l'alumnat, no? per als vostres fills i filles, és justament això, que siguin feliços i felices, no? que se sentin bé. No? i, i, i que tot això els ajudi a, a, al futur benestar, no? tant de l'actual com, el, com el futur. No? Aleshores, clar, mm, aquesta, aquesta qüestió del benestar és fonamental que estigui a la nostra mirada. No? Nosaltres també tenim molt clar, no? perquè també hem treballat en altres centres, venim no? Eh, aquí, l'equip que formem part d'aquest centre que, i que l'hem començat fa uns quants anys, tenim, tenim experiències prèvies i, i que més i que més hem, hem, hem vingut d'altres no? altres situacions, que el benestar no és una cosa que passi per ser, i que, i, i que vinga de manera, de manera natural sola si no es fa alguna cosa al respecte. No? I aquí, en aquest sentit, nosaltres tenim molt clar que, que la principal tasca d'entrada de tot el professorat, de totes les persones que treballem en l'educació, en aquest centre, és justament la de generar aquest context amable en el que el benestar sigui possible. No? Ara, segurament, no, una companya us explicarà moltes de les coses que fem aquí per concretar tot això que us estic dient. No? Però però partim sempre des d'aquesta idea, no? de, que, de que si no fem res, doncs algunes persones potser se senten bé i altres potser no tant en un inici, no? I, i al final doncs, cadascú acaba trobant la seva manera. Però si aquest procés l'acompanyem i intentem d'alguna manera eh, facilitar les coses, acompanyar a tothom en la trobada d'aquest benestar, no? I, i sobretot quan apareixen qüestions que generen malestar, veure com les treballem i les desencallem per, perquè les coses puguen tornar succeint des del benestar, doncs tot és molt més fàcil. No? Tenim molt clar, per exemple, que una persona que se sent malament i que té alguna qüestió que no li, no li deixa sentir-se bé, és molt difícil que pugui funcionar a nivell, bé a nivell acadèmic. No? Per tant, si volem que aquesta persona no, mm, acabe eh, donant el millor de si mateix, el, allò fonamental és que torni a recuperar el seu benestar i per tant doncs, calen accions, no? No, no simplement deixar passar el temps o, o fer com que no existeix, sinó que calen fer coses en positiu perquè, perquè això passi. No? I, i bueno, aquesta mirada sobre el benestar és una qüestió que ens importa molt, li, li parem molta atenció i li dediquem molta energia en el dia a dia a l'institut. Com us ha dit el Javier anteriorment, jo sóc la persona, la companya que us ve a concretar eh, com intentem materialitzar aquest benestar a dins de, del Maria Espinal. Soc l'estany i ho faré amb, amb tres nivells, no? Aquesta concreció ve a nivell de famílies, a nivell de professorat i a nivell d'alumnat. La idea és promoure unes actituds del professorat que afavoreixin aquest benestar i que tots partim de la mateixa base. Com ho fem? Doncs tot aquell professorat de primer any que entra en el centre passa per una formació amb l'associació SER, que ens fa connectar amb les nostres emocions una mica, d'aquesta manera ens facilita poder connectar amb les emocions dels altres i poder-les acompanyar. Uh, després comencem tot un procés de molta consciència en tots aquests diàlegs i converses que portem amb els alumnes. Llavors és, sovint, intentem que quan comences un diàleg amb l'alumne sigui un com estàs, com van les coses, que necessites. No? Aquesta seria una bona base per començar un diàleg. A nivell d'alumnat, quins espais tenim o quins recursos tenim per fomentar aquest, aquesta, aquest benestar. Per una banda, la primera cosa que tenim és cada matí hi ha un espai d'acollida i un espai de trobada, on és un espai de compartir, d'intercanviar i on es poden exposar, si se senten còmodes, totes aquelles emocions i malestars. Hi ha les tutories de personals, vol dir que cada docent és tutor o tutora d'un alumne. Això també permet fer un seguiment molt més acurat i un acompanyament personal. Hi ha el racó del benestar, que és on, un espai on els alumnes que necessiten, un alumnat que necessita parlar entre ells o que no se sent bé en un moment determinat, pot demanar permís en el docent per sortir de l'aula i té una estona per dialogar, per estar sol o sola, val? i per anar processant aquestes emocions que en aquell moment tampoc no el deixen estar en una aula amb els seus companys i companyes i poder aprendre o, o gaudir del que està fent. Hi ha l'espai reset també, que seria aquell espai que quan un alumne pel seu propi malestar trenca la convivència de, de l'aula, el docent li diu, sisplau, pot sortir, vés al reset. Allà hi ha un docent val, amb, amb una actitud d'escolta activa on el que fa és acompanyar aquestes emocions de malestar a través del diàleg i intentar que l'alumne pugui fer una reflexió sobre què és el que està portant a tenir doncs, una, un determinat número de conductes o, o de respostes. Val? La idea és, sobretot és crear aquest procés de reflexió. I després hi ha l'espai escolta, que ve un professional de l'associació CER un dia a la setmana i és un espai d'escolta activa, on l'alumnat té accés eh, a poder dialogar amb una persona que potser no és del centre, com de docent del centre, perquè vam veure que no hi havia suficients recursos ni prou temps per atendre tota la necessitat de ser escoltats que tenien els alumnes. A, a nivell de les famílies, hi ha, que vetlla per les famílies, hi ha un grup de treball de professorat val? que no únicament vetlla pel benestar dels alumnes o del professorat, sinó que pregunta i demana també com estan les famílies, val? a, a, través d'una enquesta anual. Bé, però també és important tot aquest seguiment que fem a nivell familiar mal, i totes les coordinacions externes, perquè també tenim una concepció molt sistèmica dels nois i noies que tenim entre nosaltres. I aleshores la idea és acompanyar aquestes famílies també en el seu procés de creixement dels seus infants. I bàsicament això seria tot o gairebé tot.